крутой беструбной menino. Ah, verdade, eu aqui. Yes. <laughs> Shut up. <laughs> do <laughs> hoje em dia não vi. Só não Sus! Solta! Saia da caseta! Ayudar as masas, su presencia. are minha mamã Daquele.